Hei paralla! Laila Mikki Koivunen. Ja Leni Valkkari. No nyt, mikä se on nyt vuorossa sitten? Eli nyt me tehdään tämmönen tagine, mikä tagine. se lausutaan. Sä oot opettanut, opettanut mua, se on tagine. Kyllä, näin on. <laughs> Ei kuitenkaan giniä, mutta tämä on gin. <laughs> no mitä se sitten on? Se on niinku tällainen lihapata. Ja siihen yleensä tulee vähän myös makeita komponentteja, esimerkiksi mm. luumuja tai aprikooseja. Ja lihana yleensä perinteisesti on lammas tai sitten naudanliha. Ja sitten tämä nimi tarkoittaa myös sitä astiaa, missä tätä lihaa voi valmistaa. Oi, tulette näkemään sen, se on hienon näköinen. Kyllä. Eli se on astia, kattila, kulho. Ja ruokalaji. Se, ruokalaji sitten. Ja mistä se on kotosi? Se on itse asiassa Pohjois-Afrikan maista, mutta pääasiassa Marokosta. Jaha. Ja reseptit? Löytyy sieltä alhaalta tekstimuodossa ja, ja. sitten jatkossa Facebookista ja Instasta. Ja ei kun hommi. Teelusikka kuminaa. Teelusikka kurkumaa. Teelusikka ras el hanut Puoli teelusikkaa jauhettua inkivääriä. Puoli grammaa sahramia. Teelusikka mustapippuria. Teelusikka suolaa. Puoli teelusikkaa kanelia. Teelusikallinen korianteria. Sekoita mausteet hyvin keskenään. Lisää oliiviöljy ja hunaja. Sekoita tasaiseksi tahnaksi. Lisää hieman vettä ja sekoita hyvin. Lisää lihat marinaadin joukkoon. Peitä astia kelmulla ja anna marinoitua vähintään tunti jääkaapissa, mutta mielellään yön yli. Pilkos sipulit pieniksi paloiksi ja murskaa valkosipuli kynnet. Laita oliiviöljy dajiin pataan ja ruskista lihat huolellisesti oliiviöljyssä. Kääntele lihoja, jotta ne ruskistuvat kaikilta puolilta. Poista lihat tajiin padasta. Lisää pataan sipulit ja porkkanat. Anna pehmetä muutaman minuutin ajan. Lisää valkosipuli ja jatka kypsentämistä muutaman minuutin ajan. Lisää tomaattimurska. Laita liha takaisin pataan ja lisää joukkoon hieman hunajaa. Kaada pataa vettä sen verran, että lihat melkein peittyvät. Vettä ei kuitenkaan saa olla liikaa, jotta pata ei kiehu yli. Lisää lopuksi kanelitanko ja peitä patakannella. Anna padan kiehua hyvin miedolla lämmöllä noin 2-3 tuntia. Tarkista välillä lihan kypsyys ja jatka kypsennystä tarvittaessa. Nyt on aika valmistella luumut ja aprikoosit. Keitä ne pienessä määrässä vettä, joka on maustettu hunajalla ja kanelilla. Anna kiehua, kunnes vesi on lähes haihtunut ja luumut ja aprikoosit ovat karamellisoituneet. Paada kanaliemi kuskusryynien päälle ja peitä kannella. Anna hautua noin kahdeksan minuuttia. Irrota granaatiomenasta siemenet. Lisää kuskuksen sekaan pilkottu punasipuli, granaattiomenan siemenet, sitruunamehu sekä persilja. Lisää lopuksi oliiviöljy ja mausta kuskus suolalla ja pippurilla. Paahda mantelit kevyesti pannulla öljyssä ja silppua korianteri. Lisää luumut ja aprikoosit tajin pataan. Tarjoile tajin kuskuksen ja pitaleipien kerran.